3, 2, 1. Sonst, ja. sonst geht es jetzt vielleicht nochmal aus, dass man nochmal gescheit Wir müssen es jetzt ausreden. Was macht man denn jetzt, Däuber? Ich singe diese zwei Sätze. Du singst I just wanna, I just wanna know. Okay. Nein, es passt voll, weil ich habe dann im anderen Taktik gespielt. Ist egal, wenn wir es anders machen. Okay. Okay. 3, 2, 1. I was scared of darkness in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. So all my friends are turning green. magic the system in the dream. this guy. Closer, thank you, 5, for that you ever my throne, cause you're gonna sing a lovely song. <laughs> Warte, I was scared dances. Okay. Singst du den Anfang? Nein, wir singen zuerst den Anfang. Also warte, Nein, stopp. Ich hab gesagt, ich... I Singst du die ersten? Dances Fangen wir nochmal an? Ja, ja. Machst du die ersten Facetten, ich mach ja. die anderen ja, ja. und dann, dann, dann machen wir wieder. Ja. Okay, los. Fangen wir neu an, kannst nein, du nein, schneiden. Nein, okay. okay. Ich schneide. <laughs> Gut, ich lache kurz.